run away. This I'm doing. Привет. Привет. Что такое? Володя. Что это? Что это? Саша, что ты Моя 我要记着，我有傻。Я тебя люблю. Стой, стой, стой. А чего я вообще плакаю? Если я яркая, волосы яркие, так это ж вообще супер! Круто! Здорово! Если тебе понравилось видео и понравились мои прятки, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока-пока!